Ayan, tama na, baby. Oh, mo na ako. Okay. okay. Alam mo, hindi ko alam kung paano sisimulan. Like <laughs> that. ng mga tagal kong hinintay itong panahon na to. Eh, hindi ko alam na ito. Talaga mangyayari pala. Pati pinapangarap lang kita eh. Medyo. Salamat. Salamat sa lahat. At, uh, ito na. ito na to. Ito na, pakasal na tayo. Ako muna, magbabawas pa ako, baby. Tapos ka na ba? Okay. Hindi ko sabihin ko eh. <laughs> Alam ko namang babawi ka na lang mamaya eh. Pero ako, gusto ko lang sabihin sa mundo na swerte-swerte ko sa'yo. Swerte ko to have the most patient, the most loving, the most makulit partner in the world na pinagkakatiwalaan ko at naniniwala sa akin lagit-lagi. You always choose to see the best side of me. And I'm so lucky. I'm so blessed to have you. Salamat at pinili mo rin ako. At hindi ako magsisisi kahit lagpas habang buhay kitang mamahalin. Pipiliin kita araw-araw. Ano, baby? Bakit? baby. Mm. Araw-araw kitang liligan. Ang word. lagi <laughs> kitang pipiliin, baby. Lagi, lagi. Alam mo yun? <laughs> Alam mo yun? di, di ko kinaya, baby. Yeah. <laughs> kinaya.